бул балка поршени бар цилиндрди элестетет шланг аркылуу кысылган аба берилет ал цилиндрдин өйдө ылдый бөлүгүнө жылат жана поршенди кысат бул учурда поршень көтөрүлүп кайтып келүү кыймылын жасайт дагы балкага импульс берет ал болсо нерсеге кирет жана аны бузат дагы тешикти пайда кылат